સ્પીકર ફાટી જાય આજે ધરતી ધ્રુજી જાય ઉંડારી ડુંગર ગજા જય મહાદેવ यूट्यूब चैनल गुलाम सिंह अजनार उंडारी मंदिर फलिया महादेव पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों यूट्यूब चैनल बिलाम अजार दो हजार इक्कीस में आ गया उंडारी मंदिर खलिया महादेव सिंगर सड़क जमरा उंडारी वाले देखो देखो बाबू अजनारा आ गए हैं डांस करने वाला